Fortnite, gravado. Então vamos lá. Então. Passar na loja 1500 bucks. Tá? Tem o melo mole também. Tem as foices, né? Cefadora, a foice voltou. E a outra faz, outra foice. Aqui temos a Encarnioso, Neuso, picareta e envelopamento. Aqui temos a cabeça oca. chama, chama o medo. Distancia. E é a skin mais feia do Fortnite. Ó, então. Olha aqui, ó. olha que coisa linda, velho. Ah, tem dois estilos. Que é a verde. Eu não curti muito, mas é bonita. É que eu prefiro mais essa. Ela vem também com essa mochila. Né? Mas eu não curto essa mochila, eu não curto mochilas. E a foice. Barulho. Let's go. Alright, peace. Então, galera, é isso aí. Falou. Deixe seu like e até a próxima.